Merhaba arkadaşlar. Bu karakteri hatırlıyorsunuz. Cenker Sezer Fınar B. Cenker şapka animasyonunda. Bu karakter bana çok güzel bir şey hatırlattı. Bu karakteri görünce bana çok güzel şeyler hatırlattı. Final Freddy jumpscare'leri yapan psikopat insanlar. Cenk'in old brain. Benim küçük karakterim. Nasılsın? İyi misin arkadaşım? Burada da eskiden olan Golden Freddy olan şimdi değişti Spring Freddy. Aslında ben ona in koymak istemedim. Ben değişik olsun bugün. Evet işte karakterim burada. Onu jumpscare yapmak için böyle tuttum. Hadi gelin YouTube açalım. Şimdi bizim diye Games şarkımız var. Evet diye Games'i çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden bunu açtım. Belki de sonrası this or this. This is what what was Mars is a song. So this is what you not right. And right. Evet. Niye genç bunu çok güzel yaptı. Ama ama ilerleşince birazcık korkunç olacak. Ay bunu yapmak istemedim. Adımın sesi çok güzel. Will. Will I love you. Hem diye Games'in oyunu çıkmış. İsterseniz linke koyarım. Gel. We want to turn. We're not your friends. So what did I get the ball? Men are flexible. Me harm and Trouble inside. So much can get untouchable. We made it stand out flexible. We're not your friends, so messaging are fixable. Yeah, all are fixable. Ben Japoncasını seviyorum. American are fixable. İşte bizim Time animatronikler. Sister Location. Dünyanın en güzel oyunu seçildi. Zaten Scandal oyunları çok güzel. Ama bizim o kötü Murat abi gateway olduğu zaman Cenk'in Freddy yakında olmayacağımız gibi yapacak. Değil mi arkadaşım? Evet dedi. We've been watching I have pay good iyi ödeme. Hmm. Christmas Baby, Funtime Freddy, Foxy, Balora, Fun time yani eğlence zamanı. İşte boşuna fun time olmamışlar. Çok güzel. The primer was gone. The home attacking. İşte Taylor'da böyle kapaları oynuyorlar. Böyle uçuk uçuk uçuk. Ben de yapmak isterdim. Öyle bir robot yapacağım. Ben Freddy olmak isterdim. Ben ben Freddy yapacağım. Ve elinde şey olmayacak. Tatlı olmayacak sizi kırdım biliyorum. Niye geri... Ya niye kapattınız? O çok güzeldi. Boş ver. Şimdi bizim deliler gibi sevdiğimiz Break My Mind aklımı kır şarkı. özür dilerim. Abartmayacağım. The child in a dog disease aside. Damage on the farm, he can turn the crown and eyes. Doors are arrested, took a she's more. Taking every niece, and Davis's, and now sees a light. Salty, talking in the machine, talking sense of torch. Remorse and came the magic on a target on a porch. How in the mellow last think of some is on the task. Thinking must a cool no hunchy cool no mother song and all. Fourth time to make a cool no dreams for a second of cool no heart you will make a you'll be pipe up in the mean no shah. Brag, brag, brag, my mind. Like it on a terror like. Was my last and hunchy cool no leave me out. I ain't no cool no brag, brag, brag, my heart. Back not on the Evet bu şarkıyı bi sevdiğinizi biliyorum. Dördüncü oyunu da çekerim isterseniz. Çekerim. A ama önce a listeye gideceğiz. Eskiden ben ikinci oyununu çektim. İsterseniz benim kanalımdan bulabilirsiniz. Son insanı insanı maalesef Flash Trap Fanta Flash Trap siz onu biliyorsunuz Flash Trap benim kimliğim Cenk, Kit Cenk'in Flash Trap hani çocukluğumdaki anneannem bana sarılıyordu ya biricik anneannem İsterseniz anneannem ve blogu tekrar çekebilirim Annem, anneannemle korku oyununu çekebiliriz boş verin my heart. back mahar Magneton terapar No friends. Hey, kids, you your one. You'd like to You the The set. Ma, he needs a king and a pick like a pawn car. As I lost eh, the message, even if I'm gonna keep a helmet. Michigan, Michigan G, Michigan 那個 one paper，我能擺 Michigan 嘅彩色嘅呢個食嘅物嘅，嗰陣 what 嘅名啊，佢啊 fox 嘅啊食嘅啊 order，咁啦，如果你講出啲半夜我咧上來，而家佢先啊，啲必須乜，你乜食嘅啊 cock 啊 Sakin oturturlar to the right. Şimdi bizim deliler gibi sevdiğimiz yumurta yani bizim sucuklu yumurtamız olan One Night at Flanties o şarkısı. İşte şuradaki oynayan Flanty. Çünkü çok sevimli. Bunu sevimli sanıyorsunuz ama yüzü canavar aslında. Canavar. Ve kare adam. Kare çocuk diyeceğim ona. Burada elektriği kapatarak şartını kurtuluyorsunuz. Ve bir gece saatinde. Ve burada ventiler var. Vay kuş geldiğinde hep <laughs> ben sizi öldürebilirim ama boş verin. Siz oraları kapatırsınız. Cam. Yes disease. The flumpty blumpty. Çünkü yumurtanın adı öyle. The Redman. Evet en korkunçları o çünkü. Siz korkmayın. Siz keyfinize bakın. Geliyor. Kahretman. Gay so the can. Donmonsun rasapaçanka matisanka makinak. Yegin. Yegin kadar fake olan bir şeyi yaptım yine. Evet. Hani şarkı şarkıların arasında bağırıyor ya öyle çok gürültülü olan. Ama merak etmeyin siz. O bir şarkı. Baykuş. Ödümlü. Özür dilerim. Şu an sizin sizi korkutacağım. Aşağı. Hay aşağı. Welcome to Flanders. Keep my lies off, think I run, don't not be yourself.